それでは参ります時は明治時代いざ参らん神のしずき構え文明開化近代黎明の時武道より生まれし神の雫に利用され下向きに ただひたすらに挑戦した一人の男の 信じ抜く強き魂と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込む全てを照らし出すやがて生まれくる命の喜びとたえまぬ大自然の営み神々の ひとしずくに宿りし芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める不動より生まれし神の雫として とうございました牛久カッパ鳴子会の皆様でした今一度大きな拍手でお送りください